影咁掹嗰啲雲走過嚟噶，嚇！犀利噃，真係！很特色啊呢個標。嗯。嗰啲雲都開始慢慢嚟啊，嗰邊。個手唔可以遮到度嘅。睇到冇？嗰邊啊！慢慢飛過嚟嗰啲雲。 今日嚟阿弟咪個，好啊！雲海真係靚，真係靚个女嘅地方嗬。係啊，呢度叫做西海大峡谷。 啲雲真係咁大個人啊！你未睇過咁咁靚嘅景啊！睇到嗰啲雲帽喺拉美嗰度啊，行住過嚟嘅，飞過嚟嘅。真係攰得好犀利，不過好值得。系啊，嚇！正话我哋影嘅咧，有人行住落嚟啦，好高好高嘅山，行幾遠啊！一個仙境咁樣啊，真係。啊。哎，你咋又上去了？我怎么上去㗎？ 好靓噶！系啊，好来，下嚟下嚟下嚟。听到冇？系停头先我哋就喺停嗰度啊。哎，危险动作不要多用啊。多用是吧？你都推到你同事身上用，又可以用，咋办？妈的了，哈！这个晚上太美这是岩壁，看长得小松树。就黑个路慢慢出嚟嗰啲云哈。系啦。快走，快走，快走。 这个，这个应该人，人能。人能。应该人能。你找点先。进不去这里面就有有点土，或者是有点缝。但是它土进不去呀，种子进不来呀。这就是机缘巧合。了，个不说是吗？你可以帮我拍一下吗？好的。很危险的一个。 嗯，OK，小三哈。哇，好漂亮哎！得啦，唔好坐咁高啦。哇，呢度好靓啊，呢度影落去真系靓啊。 够啦！ <laughs> 呢度好险啊，睇下睇下有几深，睇下你下边几深。得啦，帮我影张相先。等阵，我睇落去。O K 冇。嗯。O K，好，再见。嗯。 o k a 行啦行啦行啦，仲去買嘢？你半夜啦，食嘢？我依度食餐咯。你知我食緊咩冇？食緊道歉生果。 講出嚟聽下咩故事？咩故事啊？總之我哋去餐廳食店啊，跟住咧就叫咗一個炒麵，好大碟嘅，叫咗一碗湯又係好大碗嘅紫菜蛋花湯。所以我食晒個炒麵啦，跟住蛋花嚟啊，蛋花湯整出，跟住我一鬧就鬧到個大大隻個招牌，嗰個叫做咩啊野生紫菜嘅招牌鋪喺嗰度。

跟住行埋嚟，同我經理行埋嚟，同我講：唔該，你幫我 <laughs> delete 咗、erase 咗嗰張相。佢我 OK 啦。

嘢啦，喺度咩？落山啦，九點半，啲嘢都冇睇到我開始冇落雨做念。哎，回去留个做个纪念啊！对，冬天来就这里上。哎，从这里上。是穿钉鞋吗？你就是说到山下去买那个一次性那个钉鞋套。 靠起来，靠起来就可以了。那你危险的地方就不要去了。你像冬天的话，那个莲花峰、那个天都峰那地方，肯肯定是不能爬的。是冬天它不开的是吗？不开，不开的。不开。那你就是在后山这边，看那个雾凇，看琉璃挂。嗯。而且非常，当你当你走到光明顶下过雪天晴的时候，很容易看到云海，非常壮观的。哦。运气好还能看到瀑布云。瀑布云啊。流动的云。哦，是吗？嗯。 们就跟这個水一的。可係就天我們將拿点锅。所以佢州个菜就好似客家菜咁樣咯，嗬。啊，嗯。唔錯啦，又平啊，三十級一個人。嗰日。山頂食啲貴嘅。係咯。十級一個人，冇嘢食。冇嘢食又唔好食。啊！呢度以後咧就一個 hotel 噶啦。